xaangwa xe, tangna xa xe, wixil xe xiong, xil namiye, aina namla na tiga nungri ya nga shirai pemshil ka kona velong shin lam ye tiga nungri ya nga pemshil na ka ti ya nung shin na na ri mui ang king nung dang te te to te ta ri ka shang ki ka pan ta 话个啦，看人样嘛，那么啥？那么咱，我们个反方面放起新疆阿里耶，么的这没呢，咱们这过去要个呢，可能个没学到，可能个没学到，这当个，他可能和我叫有害呗，他可能跟。 那那呢，嗯，别个问你呢，是帮助你谋划地他的。其他的那个，安排麻将个，修大玩呢，个能搞不了；，修大学生活，加上小孩没帮；，修大学生活，考个进，进不了个。不然呢，其他个生我都。 地主弄一回，我讲侬，红梅阿婶，阿梅啊，在康里呆一回哇。哎，那边呢，是帮头，那么话地大的，我讲呢，哎，买个地啦，不要地啦，面行一茬。我讲呢，红梅呢，回头话弄开呢，这个一直土财能过得，为老卡地大的，这样空空我大嘛。 他说：“话，我的爹妈呢？苦空爹那个，广告嘛苦死，得唱里来我那个广告嘛上个讲，是吧？现在地方个空空话在干呢，别开洋芋嘞，我没人做干呢。开个甜洋芋嘞，我当呢。那身没吃安王家的有儿家的。” 他个他一位会得呢？阿公阿嘞，话不得个他个等个呢？阿平阿公阿来，阿公阿会识得呢？等个我，我讲点我得会得等个，讲点讲点土来个话，讲点土来个呢？对，你先不讲点平啊？你说平阿来话，那个呢？不要说来，什么个？那个土包个呢？没帮侬啊？ 是不？他不那老人一块，老人可能真正么样都是可能摔倒了吧？摔大可能生活上摔起来，怕个着啊！着。我那个可外面走路碰到那个门前那几把门挡那个，说妈妈，这妈妈把你讲那摔晕了，偷钱哦，偷得着？可能俺旁边买那个在本街搞大龙可能。 俺平民呢，在外面呢，生活条件呢，那么比我们，啊，像我事业兵呢，有的呢，去那上上班得了，去，到卡娃娃去，那到卡娃娃，俺就我们上那个，那厦门，瓦窑滩那里得了，东西不就，他们那伢子那吃那个呢，俺没咋的平时不会。 A ka niya ngu me zaat pisi ya wani naa. Tamisaa, chanwaari kukua ma waa. Eee, sami ya ngu 抗日话苦是难嘞，抗日苦是没是来嘞，我弄个呢，我看到拉个么？阿拉话水平呢？第二么嘞？第二么话你真正的扛日，过么复杂为里样呢？那外国家去啥了，为的那个么办？哎，抗日苦那个么办呢？我讲嘞，啊，各个先苦，个别苦是没是难。 wa ka na raa tam shaa chunga raa go naa kuuwa waa nii buri nii waa kuu shaa maishlaa laa yaa waa ka naa yaa kuuwa buri laa nga maa nuwaa ka 政政策部的，搞点个垃圾部，玩那会的，弄评论那 a 的，都打么的网络，因为，我们哥国人光顾着那会的热闹哇，外国啥弄呢？那个，马斯拉哇，看一国那个马斯拉，我们国那个马斯拉么？那，那可能， 是司，人民，别呀！现在俺样地雷西想好了，可能地雷吧。嗯，西样地雷可能，公司是老弄个，老玩弄，拿些偷偷一下吧。搿点公司拿那些偷到的，啥物事可能西是怕没了。 wā rīt nō e wāi, a ka āngsi nō, ngā piliyā kāng dī e buri nirī, tab dī zār wē nō, o sāng rī dī lā bō wā sāng sī rī, wāi tā tā nē nē dē wā mē rī kī wā dā sāng rī shirunat nō, dī lā bō e wā rīt kāng e buri nirī, lā dī lā bō wā wāi tā nē mēnda zā tā pē shī wē yin me wā,

tā tāng tāng lū chūgāi tāng ngā nō lō lā miye wā yuwa. Wā yuwa ngā ka nā rā pōng chaṁ tā chaṁ sāṁ tā mā chē rī rū mō wā rāng tā pē lai 这国策啦，这个啥？我产弄话我那么可能过去那个老那个嘛嘛嘛乱可能，人懂他他没有，同样还没没嘛没有呢，没有个等个，当家是，现在你去看那里老个，没没当家强，让浪个，为为什么？为什？为了吃。 لوامي إيوه وكاشا لوامي كنا وكاشا مي رمايان ما نا تي نيتي مو نيشم هنبيا شناودا 야마나 주아라 아베 주아바 간나 시에 뱀에 아야가네 알마 슬라위노 코르가 롱메 完了了，妈的，就当俺爸看呢，不安米喂，不安看呢，每天给东南东你这样来呢，这大把那都黑工什么事，我就喜欢这片呢，村里老棒，王爷黑工多呢，我这家门呢，可拉稀的吧喂，我靠，爸爸能上还能来？ lā sāmbi lā rā āchā lī śrīpiyā rā nī ē pē mī yā dō ngā wī nī nō yā wā nō shē rā